在周一的部分，我们会逢到的是众星盖照的日子，这也意味的是在当天是非常适宜可以 on board，也就是我们说的上官赴任。同时在这一天呢，要做迎娶、婚姻登记、开市都是非常大力的哦。 另外，老板们，请听好了，在这一天是大利，我们可以赚取出货仔的。所以是说，如果你有商品要入仓，请务必要选择在当天去做这个开仓入仓的动作。同时，在这一天也很大力，我们可以问名，还有包括整容。那整容的部分呢，就包括了就是你要玩脸呐，或者是说做美容啊，哦，或者是说医美的相关都是可以的。 不过有一件事情在当天是不利的，也就是入宅的部分。再来，我们看一下，在周二这一天，我们会逢到的是当月的月行日，所以在这一天呢，基本上呢，大部分的行业哦，除了我们的这个渔业呢，是适宜在当天可以去捞捕渔获之外呢，其他的行业都会建议呢，要以保守为基准点才是比较理想的。哦。 再来，我们看一下，在周三这一天逢到的是，在一年里面呢，有四到六次的这个天赦日哦。那一般来讲，在这一天是很适宜可以去祈福赦罪的。那当天呢，因为我们逢到了这个天贼还有驿马的星宿的一个夹攻之下呢，基本上呢，在这一天，老师会建议哦， 我们呢，在这一天就是舍弃哦，不要用。不过呢，可以做的一件事情呢，就是做这个除秽的效果。比如说，我们想要泡澡、理发，还有剪掉这个手上的指甲，哈，或者是脚上的指甲都是可以的。当天呢，有一个禁忌哦，就是在这一天是不宜去做开光的哦。另外，我们来看一下，就是周四这一天。 周四这一天，我们逢到的是三元四将，那一般在这一天是适宜可以补运的。所以呢，比起用天赦日这一天哦，因为有不好的星数的影响交叉下，我们呢建议呢用周四这一天呢来去做补运的动作会是比较好的。同时在这一天呢，如果您刚好在装潢房子什么的哦，这一天的这个针对我们的厨房，如果要。 安照哦是很适宜的，还有如果您家中呢有这个庭院啊，或者是说有逢到这个蚂蚁的蚁害的问题，在当天很适合可以投药做断蚁哦，效果会比较好一些。在当天的晚上哦，如果您的地区是没有下雨的，然后是。 呃，没有乌云密布的状况下，看得到月光的状况下，我们可以运用当晚呢的这个宝光日的这个影响，来帮我们手边的这个水晶啊，或者是水晶处来做一个重新的这个呃储秽以及加持能量的一个效果。 再来看一下，就是在周五这一天，我们会逢到的是麒麟日，在当天非常适宜可以纳财，手边有一些零钱哦，已经存满了，我们不妨把它到银行换成整钞存到我们的银行当做钱目。那同时呢，在这一天也很适合可以会亲友联系感情，又或者是呢也很大力，我们可以跟厂商客户。 洽谈案子哦，来拟定一些合作的机会都是很大力的，在当天也同时适宜可以做入宅以及安香的部分，有需要朋友都可以参考一下。在周五这一天呢，我们还非常大力，如果你想要让我们的官运比较好，我们可以刻一张这个。 印章哦，来放在我们的这个办公室的座位上。那如果呢，您是男性朋友呢，那么就请你放在左手边；女性朋友就请放在右手边哦，来象征呢青龙跟白虎边。那再来就是要注意的部分，就是呢这个刻印章的部分，尽可能呢是以我们呢可以选择圆形啊来代表呢，在人际方面呢各方面都比较圆滑，会是比较理想的。 那在当天呢，同时逢到了这个白虎星宿的一个影响之下，所以针对属鸡的朋友们呢，尤其是你在跟女性沟通的时候，特别注意一下你的口吻，才不会呢因小失大哦。再来，我们看一下，就是周六这一天，我们会逢到的是乌兔太阳日。 及时呢，落到的是辰时，也就是早上的七点到九点的这个时候，在这一天呢，非常适合呢，我们可以做两件事情。第一件事情就是当天呢，可以面对着这个太阳的方向做深呼吸，哦，转运大法，至少面对太阳的方向呢，做五到十分钟的一个深呼吸跟吐气哦，来达到这个。 换气的一个动作。那同时呢，在七点到九点这个时候呢，如果你手边呢有这个，比如说可以刮痧的刮痧棒啊，我们可以呢帮自己稍微的刮痧一下，又或者呢帮自己呢点一下呃一些穴位哦，来达到那个经络疏通，可以理气调气的一个效果。在周六这一天呢，我们同时也逢到了这个雷震 天门还有鱼跃龙门的一个吉刻，那尤其是在午时的时候呢，会大进哦。所以呢，如果您是想要求贵人，或者是想要求文昌文学的部分，请务必可以在早上的时候去参拜有供奉文昌帝君的庙宇，来祈求能够让我们的智慧跟官运大开。尤其是针对准考生哦，这个是相当棒的一个日子哦。 那再来就是，如果你是针对这个人资 HR 的，你想要通知一些新进的人员来上班哦，不妨可以设定在周六的这个时早上的时间呢，再把这个信函给发出去哦。那么这个上册的这个通知 on board 呢，相对的也比较能够帮你带来这个比较稳定的人选进来公司哦。 那我们看一下，最后就是周日这一天。在周日这一天，我们逢到的是大偷休日。那么在大偷休日这一天，刚好又逢到了月空，所以切记在这一天是不宜去做一些决策性的东西，无非它是你。 既定，而且是很早以前就已经决定好，而且都安排好的事情，比如说开市哦，在这一天是可行的，因为你不可能忽然在当天才决定我要开市吧。好，那么以上呢是当周呢要注意的日课吉凶，那接下来我们来看一下在当周的运势网又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是属狗的朋友，第二名是属猴子的朋友，而第一名呢是属鸡的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，在这个礼拜呢，你就是像萤火虫般哦，总能够在黑暗中呢，给别人呢指点，呃，一点点的这个路哦。那但这个部分呢，却不代表是说你会完全的主导，而代表是说你总是可能可以给人。 呃，一点点的一些呃思考方向，所以对别人来讲的话呢，其实是还不错的，因为他们会反而更欣欣赏你的这个特质哦，因为你不会很吝于设于去分享你的想法。 再来就是呢，在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友要更用真实、真诚的这个态度去对待你周遭的人哦，可以让这个人际关系哦更加的升温，而且呢，你周边的人也比较容易呢，透过你这种呃互动模式得到更多的启发。 在这个礼拜，我们的开运方呢是在东方，还有开运时是方解石，还有开运的颜色呢是荧光蓝色，提供给这三位生肖的朋友们参考一下。再来，让我们看一下个别生肖的朋友在当周又有什么要留意的地方。 首先，第一个生肖是针对属老鼠的朋友。属老鼠的朋友在这个礼拜是属于不适人群的一周，也就是在这个礼拜，你会比较想要多一点的时间独处，你不太想要把自己呢，都是呃待在人群里面，包括进电梯，你也不想要跟人家挤在一起啊。所以，或者是通勤的时候，你都会想说，不然我就是早一点，不然就是晚一点下班了，不要跟大家卡在人群里面。 所以，如果刚好有逢到周年庆，那么你大概呢就不是很适宜呢去跟人家人挤人哦。那这个不是人群呢，也包含了就是，如果你在当周有一些 meeting 会议是需要参与的，老师会非常建议哦，尽量去少参加那种需要。 你去做发表意见的会议，尤其是像一些检讨类型的，因为对你来讲呢，在这个礼拜不善言语的你，而且呢又给人家感觉比较孤僻的感觉，有那种很冷面的感觉的时候，反而呢不会达到很好的一个沟通效果。那么在这个礼拜呢，属老鼠的朋友留意的天数是周一。 下一个生肖是属牛的朋友，属牛的朋友在这个礼拜是属于意志不坚的一周，而这也意味的是，在这个礼拜属牛的朋友容易呢在行事作为上面不够圆滑，而且我们的情绪就比较容易一点点就被激怒啊，或者是感觉到毛躁，甚至你都会觉得。 这个气候的变化，让你更加的容易有起床气。这个时候，请要开始的好好的调试一下自己哦。再来就是在这个礼拜要注意呢，不要因为你的不小心哦，常常呢把一些事情哦，呃忘东忘西、丢三落四的，这样子反而就不是太理想了。在当周要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周五。 下一个生肖是属老虎的朋友，属老虎的朋友在这个礼拜是属于行事散漫的一周，而这也代表是呢，你要特别的提醒自己，在当周切记不可过度的消极哦，不然很容易让事情呢都往不好的结果去延伸哦。那在这个礼拜呢，也会代表是你会很多事情呢会比较。 呃，起不起你的兴趣？所以，请要找回你的 passion，在当中会是比较重要的哦。不然就是试着先去做一些你想做的事情，或者把当周当做是一个休闲周来调试一下你自己的步调。在当周要留意的天数，有一天是周三。下一个生肖是属兔子的朋友，属兔子的朋友在这个礼拜是属于稍微照镜的一个状况。 而这也会代表是你在当中最缺乏的就是没有耐心这件事情哦。可是如果我们要成气候，我们要顾局大局，然后要成大气，这是一个很必要的一个条件。因为你没有耐心，你可能没有办法好好的去看眼前的一些资料，包括去聆听别人的需求，或者是正视别人的专业，引用别人的一些经验值等等的。所以，请属兔子的朋友。 在工作方面呢，要多花一点时间在这些细节上面，才不会酿成大错。哦。在当周要留意的天数，有一天是当周的周四。 下一个生肖是属龙的朋友，属龙的朋友在这个礼拜属于安定守成的一周，而这也代表是不管是在日常的生活上，或者是在呃资金的调度使用，还有包括我们的工作上面，尽量呢就是让一切按部就班，按照平常的脚步去走，不要有突发奇想的忽然想要呃赶一个案子啊，或是多塞一个进度进来，或者是说多一笔支出，对你都不会是好的哦，就。 按照原来既定的计划，在这一个礼拜才是最上策。而在这个礼拜留意的天数，有一天是周五，加一个生肖是属蛇的朋友。属蛇的朋友在这个礼拜是属于需要小心风波的一周，而这也会意味的是呢，属蛇的朋友呢，你在这个礼拜要留意企图心非常的强。 虽然这是好的，可是也有可能因为这样子呢，而蒙蔽了你的这个判断能力，而让别人会觉得你是不是缺乏了一些专业性呢？所以请要务必呢小心一点。那再来就是呢，针对属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢，你的人和方面是比较低的，所以你会觉得我在工作上好像会比较少有后援，或者是有。 有这个声援，人家愿意来出面相挺，所以请务必要多注意一下哦。那当周呢，属蛇的朋友要留意的天数有两天，除了周一之外，还有周六。下一个生肖是属马的朋友，属马的朋友在这个礼拜是属于文采高雅的一周，而这也意味的是很适宜可以针对呢有在写文案啊或者是提案的朋友们，因为呢你可以好好的呢发挥你的这个。 思路呢，去把需求呢跟别人的想法呢都表现出来。那再来，如果你是人资的方面呢，也很适宜在当天哦去找出适合的面试人选，那比较呢能够找到适当的人哦。在这个礼拜呢，我们属马的朋友呢，您的名望还有包括就是。 别人对于你的评价呢是比较容易加分的，所以尽量去多做一些呢可以让别人看到你才能的部分。针对属马的朋友，在当周要留意的天数是礼拜天，也就是周日。在这个礼拜，在跟亲人哦，或者是跟呃配偶的一个互动的方面呢，请要留意一下，不要让你火爆的性子哦，影响到这个和睦的关系哦。 最后，呢，我们来看一下属羊的朋友。属羊的朋友在这个礼拜是属于爆发力强的一周，而这也会意味的是呢，你可以善用你的言语。只是我们的这个言语呢，有分两种，一种就是去说服别人，另外一种呢是用毒舌呢来打断别人的思路跟想法。那这个一切呢，就是属于一个。 呃，一线之间，那你看你要用哪一个模式呢？来去跟别人互动，请你要视状况去用哦，不要都很偏颇的只用一个方向，因为这个爆发力强，相对的也会代表，如果你是使用毒舌的时候，它的后劲也会相对的强，杀伤力也对于对方呢也会相对的是强的，除非你决定你不再跟这个人有任何的合作关系。 不然的话，有些时候留一点情面啊是比较好的，不要逞一时快。而针对属羊的朋友，在当周要留意的天数有两天，除了周一之外，还有周二。下一个生肖是属猴子的朋友，属猴子的朋友在这个礼拜呢是逢到大将之风的一个状况，因此呢，在这个礼拜不论是碰到什么样的紧急事情啊，或者是呃。 突发的状况，你都可以临危不乱，风吹草动你都不会怕，因为你很明确知道到你的目标在哪里，所以即便要修正、要调整，你都可以很快的呢去做一个幅度的这个修边。所以对于属猴子的朋友来讲呢，只要好好的发挥，还有展现你的个人魅力，就很适合了。那么在当中呢，要留意的天数是周四哦。 下一个生肖是属鸡的朋友，属鸡的朋友在这个礼拜是属于飞龙冲天的一周，而飞龙冲天呢，也会代表是我们的运势呢相当的旺盛，而且你的志向高大，你想要完成的事情、想做的事情呢都会非常的多，那推行的方向呢也会还蛮近你的这个想法呢去。 进行哦，一切都还蛮顺利的，所以在这个礼拜，请好好运用当周的好运势去做一些你想做的布局哦。那么属鸡的朋友在当周运势相当的旺盛，因此也是没有需要留意的天数。下一个生肖是属狗的朋友，属狗的朋友在这个礼拜呢是属于足智。 多谋的一周，而这也会意味的是呢，你在这个礼拜，你的脑袋呢，好像忽然受到了启发，整个是 on 启用的状态，进入了高运转，所以非常有利于你去思考跟判断一些比较复杂的东西。但是呢，也因为要配合你的这个脑容量呢，要。 运作，所以请务必要让自己在当中有足够的睡眠哦，才可以让你呢好好的发挥呢，再去做一些精密的这些演算哈。那么这个呢，针对如果你是在跟处理数字相关的或者是城市相关的朋友呢，会是非常大力的一周，在当中要留意的天数有一天是周三。 下一个生肖是属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜是属于华而不实的一个周哦，而这也会代表的是呢，请你一定呢，不可以犯下只看表面的这个错误哦，因为有些东西呢，或者是有一些人际啊，这些可能都是属于比较虚浮而且是不切实际的。 那请你不要去采信，又或者是说，也请你不要让自己呢给别人这样的一个感觉，不然呢你在当中呢在工作方面或是在人际方面就很容易被别人打脸贴标签哦。针对属猪的朋友在当中要留意的天数是周六以及周日，因此非常建议在这两天呢，请让自己呢宅在家里，多看一点书，多听一些轻音乐，或者是你也可以追剧。 把这个时间留给自己，反而呢可以让你呢减少一些不必要的麻烦哦。好，再来让我们来看一下在当周的感情胜利主又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是属龙的朋友，第二名呢是我们属马的朋友，而第一名呢是属羊的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜呢，你们所需要做的是去展现关怀给对方，还有让对方觉得你是可靠的、具有力量的，有这个能耐去帮他处理一些他眼前所碰到的问题，或是可以适当的给予他好的一些良心的建议。 下来就是呢，如果你还在追求中的话，这几个生肖的朋友在这个礼拜是展现你耐力的时候。不管对方的情绪啊有没有转移到你身上，或者是呃他们对你可能展现出不耐烦等等的，你都要无所谓哦，才能够让对方看到是说你是真的呃会不顾。 任何一切的状况都站在他的立场，或是站在他这边支持他，所以在这个礼拜展现这样的毅力是蛮重要的，而且呢，要控制你们呢，就是不可以让这段感情哦太疏离，所以在这个礼拜呢，必须呢要像这个呃蚂蚁立大功一样哦，慢慢的累积，哈，让你的这个。 关心啊，或者是说你对他的好呢，点点的哦，累积在他的心里哦。那么在当周呢，这三个生肖的朋友，我们的开运方是西方，那么开运的这个矿物呢是琥珀，再来呢开运色是金黄色，提供给你们参考一下喽。以上是当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。如果你喜欢的话，也 务必帮老师的周报分享出去。那有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号，或者是下方的官网加入老师。那要预约现场面对面与台北东区咨询的朋友，也可以在透过下方的这个表格呢，跟老师预约。我是金英老师，感谢您本周的收看，我们下次再见喽，拜拜。